हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली ईआरपी नाइन को लेकर के है टैली ईआरपी नाइन से ही मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि जो यूजर है जिन्होंने मुझसे सवाल किया है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उन्होंने ये पूछा है कि ईआरपी e नाइन वो यूज कर रहे हैं और उसमें अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस वाला जो विंडो ओपन होता है वो इनके में नहीं ओपन हो रहा है तो आखिरकार क्या कारण है कि ये नहीं ओपन हो रहा है तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो टैली ईआरपी नाइन है उसको मैं ओपन कर लेता हूं तो यहां से डबल क्लिक करता हूं अभी देख सकते हैं हम रिसिप्ट बाउचर में है अगर हम यहां पर एंट्री पास करते हैं अब ये कंपनी की एकदम स्टार्टिंग की एंट्री है अगर आप कंपनी बनाते वक्त ये एंट्री पास करते हैं जैसे पहली एंट्री आप कंपनी बनाते वक्त करते हैं तो यहां पर सबसे पहले अल्ट सी करके मैं कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाता हूं तो ये लिखा मैंने कैपिटल और फिर लिखा अकाउंट ये हो गया कैपिटल अकाउंट और इसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल करके और इसे एक्सेप्ट करवा लेते हैं इस तरीके से ठीक है अब यहां पर कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रही है वो आप यहां पे डाल दीजिए जो भी इन्वेस्ट हो रही हो कैपिटल यहां पर देखिए एक चीज है कि यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लेकिन हमें यहाँ डीआर करना है तो यहाँ टाइप कर दीजिए डीआर बस यहाँ डीआर हो जाएगा कैश को डीआर कर दीजिए एंटरप्रेस कीजिए काम हो जाएगा यहाँ पे कैश ही रख दीजिए हो गया बात वही है ठीक है तो ये एंट्री पास हो जाएगी अब इसमें कहीं ये विंडो आई नहीं कारण क्या था कि हमारे पास पुराना कोई पेंडिंग बिल तो है नहीं या कोई न्यू रेफरेंस तो हमें लेना नहीं है हम ये कंपनी में पैसा रिसीव करा रहे हैं इस वजह से वो चीज नहीं आई यहां पे ठीक है अब देखिए अब ये आएगा कैसे आने के लिए शर्त क्या है कि आप एक एंट्री पास कीजिए चलिए हम परचेज में एक एंट्री पास करते हैं अब ये आ गया परचेज में यहां पर सप्लायर का इन्वर्स नंबर डाला एंटर पेस किया अब यहां पर कैश में ही अगर हम एंट्री पास करेंगे तो भी वो चीज नहीं आएगी तो यहां पर हमें अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करना होगा लाइक यहां पे लिख देता हूं सुरेश ठीक है सुरेश हमारी क्रेडिटर पार्टी है और यहां ग्रुप डालेंगे संड्री क्रेडिटर तो यहां से आप सन्ड्री क्रेडिटर डालना ना भूलें यहां पर maintain balance bill by bill इसको आपको एक्टिवेट रखना यानी ये यस रहेगा ठीक है ये बात ध्यान देनी है ये यस रहेगा एंटरप्रेस कीजिए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये एक्सेप्ट हो गया एंटरप्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कराइए ये हो गया यहां पर लगाइए परचेज अकाउंट का लेजर चूंकि हम परचेज में एंट्री पास कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट लगा दीजिए अकाउंट इस तरीके से परचेज अकाउंट कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए ये अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाल दीजिए ठीक है ये हो गया इस तरीके से तो ये हो जाएगा ठीक है अब यहां पर कोई स्टॉक आइटम ले लेते हैं लाइक हम ले लेते हैं कीबोर्ड तो यहां पे लिखा K E Y B O A R D keyboard लिख लिया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया यहां पे यूनिट बनाना कंपलसरी है तो यहां पे यूनिट बना लेते हैं एनओएस एनओएस यानी नंबर्स ठीक है सिंबल इसको दे देते हैं एनओएस और यहां लिख देते हैं नंबर्स ठीक है फॉर्मल नेम नंबर्स दे दिया और एंटरप्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लिया अब यहां पर आएंगे तो मान लीजिए पांच कीबोर्ड की बात है और एक का रेट है दो बीस रुपए ठीक है ये डाल दिया हमने टोटल कॉस्ट आ गई यहां पर आएंगे नीचे नीचे आकर के इसको करा लेंगे एक्सेप्ट ठीक है नरेशन डालना चाहे तो डाल सकते हैं अब इसके लिए हमें पेमेंट करना है क्योंकि हमने किया है परचेस तो हमें पेमेंट ही करना है तो पेमेंट पे आ जाएंगे F5 प्रेस करके पेमेंट बाउचर में आइए यहां पर क्या करना है यहां पर आपको लगाना है वो लेजर ठीक है तो यह सुरेश का लेजर लगाते हैं तो यहां पे देखिए ग्यारह रुपए दिखा रहा है इसमें पेंडिंग ठीक है तो यहां पे अगर 1100 हम डालते हैं ठीक है तो ये देखिए जैसे ही 1100 डालेंगे तब ये विंडो ओपन हो जाएगी लेकिन ऐसे आप चाहेंगे कि ये विंडो ओपन हो जाए तो नहीं ओपन होगी अब ये अगेंस्ट रेफरेंस है अगेंस्ट रेफरेंस यानी जो कि आपने परचेसिंग की थी उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ गया है ये देख सकते हैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ गया है अगर ये कोई न्यू रेफरेंस होता तो कर्सर न्यू रेफरेंस पे चला जाता ठीक है तो एंटरप्रेस कीजिए बिल नंबर भी आपको शो करेगा देखिए ये बिल नंबर हमने जो डाला था वही शो कर रहा है एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए यहाँ पे क्रेडिट में कैश कर दीजिए हो गया काम बस इसीलिए ये विंडो शो नहीं करती है आई होप की बात समझ में आ गई होगी इस छोटे से वीडियो से अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching this video